နာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်တပုရဲလဆန်း8ရက်2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ကလပမြို့နယ်17ရပ်ကွက်မြတ်တိတာအာကစားအတွင်အာကစားခွင်းဓမ္မမန္တ၌ ပုံညသဟာယစေရနာရှင်လူငယ်များအဖွဲ့နှင့်ဆွမ်းလောင်းဓမ္မယုံများစုပေါင်း၍ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်တောင်ကလပမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာတတိယအကျိမြောက်ဓမ္မပူဇာတပင်၌ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း35တရားဒေသနာတော် ဒီကနေ့ညတပါးသဘင် ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင် ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်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 မေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျတိထဝေ၅တွေအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏကျိန်ဖျံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီ။ မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာအရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာတသဝေနယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမိညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ချိုးပန်းချက်အပိုင်း35 အမ္ပထတုတ်ညိခုံပိုင်းအမ္ပထရဲ့အမတန်မှမြင့်တင်လာတဲ့မမနာဟုရသဗျာသခင်ကိုရမြတ်ကမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ ချိုးနှိမ်လိုက်ရတယ်မာနတရားဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအကုတလတာဝိသဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ရှိပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမာနတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကချိုးနှိမ်ခြင်းဖြစ်တယ် တာမန်အားဖြင့်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမ္ပဋ္ဌကိုမြတ်စွာဘုရားကအနိုင်ယူလိုက်တယ်လို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမြင်ရမှာဖြစ်တော်လဲတကယ်တော့အမ္ပဋ္ဌကို အနိုင်ယူခြင်းမဟုတ်ပဲအမ္ပဋ္ဌရဲ့တဏ္ဏမှာဖြစ်နေတဲ့မာနတရားဖြစ်ခွင့်မရရှိအောင် ရသဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ကဆုပ်ပိတ်နိုင်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့အမ္ပဋ္ဌအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ရလမ်းပွင့်သွားတယ်လို့ဒီလိုပဲပြောရမှာလောကမှာလူတွေမာမနာကြီးကြတာတို့မညီမညွတ်ဖြစ်ကြတာတို့ဆိုတာဟာအခြေခံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအခြေခံအကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်နေဆိုရင် မာနဖြစ်เสียလည်းမရှိဘူး မငြင်ညွတ်စရာလည်းမရှိဘူးအလုံးဟာကောင်းတဲ့အပေါ်မှာယက်တိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဥတည်ပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုတည်းကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပြုတ်လောက်ကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်အလုံးဟာတညီတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်တမက်ကဆိုတာတမန်အဇတိတိတမက်ကော စိတ်ဓာတ်လည်းတူညီတယ်စိတ်ဓာတ်တူညီတဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့လောက်ရလည်းတူညီတယ်လောက်ရတူညီသည့်အတွက်ကြောင့်ပေါင်းစည်းညွညွတ်ပြီးလောက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာကြီးမားသော အောင်မြင်မှုကိုရရှိတာအင်တာမထင်ရှားတယ်ခုတောင်ကလာပမျိုးနယ်ကလည်းအင်တာဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်အလုံးစုပေါင်းညီညာ အသင်းဖွဲ့တွေအားလုံးတညီတည်းတစိတ်တည်းစုပေါင်းပြီးတော့အခုလိုတင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာ တရားဝဲပေါင်းလုပ်တယ်ဆိုတာစန္ဒမူနာပြတဲ့နေရာစန္ဒမူနာ ပြတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပဲတကွဲစီတပြားစီ ကိုလန်းကိုရက်ွက် ကိုနေရာဆိုတဲ့အ အစွဲလန်းနေနဲ့လုံနေမဲ့အစားအခုလိုနေရာကျဲကျဲမှာစုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တာဟာအလွန်ကိုကောင်းတဲ့လှုပ်ရလို့ဒီလိုပြောလမ်းကြိုလမ်းကြားမှာတရားပွဲတွေလှုပ်တာဟာ complain တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီ complain တွေကဘုန်းကြီးတို့နားထီအောင်ရောက်လာဘယ်လို complain တွေတုံးဆို လမ်းကိုပိတ်ပြီးတရားဝဲလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်မကြိတ်နှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလမ်းမှာပိတ်ပြီးတော့သူတို့သွားရေးလာရေးအခက်ခဲဖြစ်အောင်လုပ်ရမလားလို့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အတန်လည်းရှိတာပဲเนาะလူတိုင်းကြိတ်နှက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလူတိုင်းကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်ကကုသိုလ်မရကြနောက်တစ်ဖက်လမ်းမှာဆူညံမှုဆိုတာတွေရှိတယ် ကိုလန်းကိုရက်ွက်မှာလောက်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာရက်ွက်ဆွဲလန်းဆွဲဒေတာဆွဲတွေအဆွဲတွေနဲ့စုပေါင်းညီညာမှုညှိနှိုင်းမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဟိုလန်းကလည်းတရားပွဲလုပ်ဒီလန်းကလည်းတရားပွဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကအတန်တွေကဒီလာနှောက်ရှက်ဒီကအတန်ကဟိုသွားနှောက်ရှက်ဆိုပြီးတော့ဟောလို့မဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးတွေလည်းကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့စိတ်အနှောက်ရှက်တွေအများကြီးဖြစ်ရတယ် အေးခုလိုနေရာမျိုးမှာတရားဝဲလှုပ်ထားကြတော့ဘယ်လမ်းမှလည်းပိတ်เสียမလို့သည့်အတွက်ကြောင့်ဘသူ့ကိုမှလည်းနှောင့်ယှက်ပေးရမရောက်ဘူးစီလုံးညီညွတ်မှုကိုလည်းပဲတရုပ်ဖော်ပြီးသားဖြစ်တယ်အခုလိုညီညွတ်ညွတ်လှုပ်တာဟာအလုံးကိုဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဒီလိုညီညီညွတ်ညွတ်တွေမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းဒေသတိုင်းဒေသတိုင်းမှာဖြစ်သွားမဲ့ဆိုရင် မြန်မာပြည်ကြီးတိုးတက်ဖို့ရအရေးအယောင်တွေအများကြီးတွေ့ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောရတာတုံးဆိုမြန်မာလူမျိုးတွေကကဘာမှာနာမည်ကြီးတယ်။ဘာနာမည်ကြီးတုံးဆိုရင်မတဲ့ဘူးဆိုတဲ့နာမည်ကြီးတာ။မငြင်းညွတ်ဘူးတဲ့။တယောက်တည်းစိတ်ကောက်တဲ့လူမျိုးနှစ်ယောက်ဆိုရင်ရံဖြစ်ပြီ။သုံးယောက်ဆိုလေးခွဲခွဲသွားပြီလို့ပြောတယ်။ကဘာမှာဒါကကဘာမှာပြောနေကြတဲ့အပြော။ ကိုလူမျိုးတွေပေါ်မှာအများကဘလူမြင်နေတယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားဖို့လိုအပ်တာပေါ့တလောရတယ်မဲ့ဘုန်းကြီးတို့စီလှမ်းပြီးတော့ခွင့်တောင်းပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဟာချူလလန်ကွန်တက္ကသိုလ်ကပါမောက္ခတူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးနဲ့ပညာရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပညာရေးနဲ့စီးပွားရေးအကြောင်း အင်တာဗျူးလုပ်ခြင်းလို့မေးလျှောက်ခြင်းလို့အေးစီးပွားရေးတော့မမေးနဲ့ပညာရေးတော့မေးခြင်းမေးခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဘာသာရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ပညာရေးအကြောင်းယဟန်တန်ဃာတွေရဲ့ပညာရေးအကြောင်းဘုရားဘာသာဝင်တွေရဲ့ပညာရေးအကြောင်းဆိုရလို့ဒီပညာရေးအကြောင်းတွေသူသိကျင်တာတွေမေးပြီးတော့ အလွတ်သဘောနဲ့မေးတာတခုရှိတယ်။ဘာမေးတုံဆိုမြန်မာလူမျိုးတွေနာမည်ကြီးတယ်ဆရာတော်တဲ့။ဘာနာမည်ကြီးတာတုံဆိုမတဲ့ကြဘူးဆိုတဲ့နာမည်ကြီးတယ်တဲ့။နော်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မညီမညွတ်ဖြစ်ပြီးတော့မတဲ့ကြတာတုံလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ဖြေလိုက်တယ်တခြားအကြောင်းတော့ငါမမြင်ဘူးလို့ဗမာလူမျိုးတွေကသွေးကူကမတည့်တဲ့သွေးရှိတယ်လို့ အိုသေးပြီးသေးအေသွေးပြည့်နေတာပါသွေးကမညီဘူးတို့ဗမာပြည်ကလူတွေက one man show hero တွေကြီးပဲလို့ဘိုးတထောင်နိုင်ငံလေဘိုးတထောင်ဖျားဆိုတာမြန်မာပြည်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ one man show hero တကူကောင်းထင်ပေါ်ခြင်းတဲ့လူတွေက များပြီးတော့ hero လောက်ခြင်းတဲ့လူတွေကများတယ်လို့တို့နိုင်ငံမှာဒါကြောင့်မို့လို့ မငြိမ်ညွတ်တဲ့တယုတ်ပေါ်တာဘယ်မှာတွင်မငြိမ်ညွတ်တဲ့တယုတ်တွေကပေါ်သေးလဲလို့ဆိုလို့ရှင်စရုထကျိန်ဘုရားဘာသာညီလာခံကြီးကျင်းပတဲ့အခါမှာမြို့အလိုက်တိုင်းပြည်အလိုက်ပရိတ်တွေရွတ်ကြတန်ဃာတွေပရိတ်ရွတ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံရွတ်တယ်ကမ္ဘောဒီးယားရွတ်တယ်လာကိုရွတ်တယ်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရွတ်တယ် ညီးနေတာပဲတတန်နဲ့လို့ထွက်လာတာပရိရွတ်တဲ့မြန်မာအလှဲ့လဲရောက်ရောဒီနာကတမန္တာဟိုနာကယတ္တနုဘာဝတော့အဲ့တော့မြန်မာဘုန်းကြီးတွေပရိရွတ်တာမညီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနိုင်ငံသားတွေမှာခဏခဏပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအရှုံးတော့မပေးဘူးအေးဒါတို့နိုင်ငံရဲ့ free style လို့ခေါ်တယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ်တို့နိုင်ငံက freedom ကိုသိကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့တို့ရွတ်ချင်သလိုရွတ်လို့ရတယ် free style ပဲမင်းတို့လုံးညှိစရာမလိုဘူးဒါတို့နိုင်ငံရဲ့ style ပဲလို့ဆိုပြီးတော့ပြောရတာပေါ့နော်အရှုံးတော့ပေးလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဆိုကိုယ်နိုင်ငံညံ့နေမှာဆိုအေးခုလို့တောင်ကလာပါမြို့နယ်ကမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာစံပြအနေနဲ့အခုလို့ လွတ်လပ်တဲ့ကွင်းကြီးထဲမှာလာပြီးတော့တရားပွဲလုပ်တယ်ဆိုဘယ်သူမှလည်းအနှောင့်အယှက်မဖြစ်ဘူးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအိန္ဒြေရရနာရလမ်းမှာလုပ်တဲ့တရားတွေဟာအခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားပွဲတွေလက်ခံပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါတချို့နေရာဆိုဟောလို့မဖြစ်အောင်အနာနာကားတွေကားလမ်းပေးပိတ်ပြီးတော့တချမ်းပိတ်ပြီးလုပ်တဲ့တရားပွဲတွေလည်းရှိတယ် နောက်တော့မပင့်မှန်တယ်လို့အဲ့ဒီတရားပွဲမျိုးတွေဘုန်းကြီးတို့လည်းဟောလို့မဖြစ်ပါဘူးလို့နေရာတနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်တိုင်အောင်မှာတရားပွဲလုပ်တယ်လေဘေးနာကကွန်တိန်နာကားကြီးတွေသွားတယ်တရားပလင်တောင်မှလာလာလှုပ်တယ်ဟာဒီနေရာရွေးတာတော့မှားပြီဒီနေရာစတိတ်ရှိုးပြဖို့ကောင်းတာလို့တရားပွဲလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့တရားပွဲဆိုတာတိတ်စိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေမှ ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖရာတရားတော့အာယုံရတယ်။နာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဖရာတရားတော့အာယုံရပြီးတော့တရားဝဲလုပ်တဲ့ဆိုတာအသိပညာတွေတိုးတက်ဖို့လုပ်ရတာ။ပညာရဖို့လုပ်တာ။နော်သုတ်တူတာတုတဝဋ္ဌနီတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လာနာပြီဆိုရင်တုတဝဋ္ဌနီဇာဘူးနာဝရီများလာတိုးတက်လာတုတံပညာရဝဋ္ဌနာ။ ကြားတာတွေများလာတော့စဉ်းစားတတ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေတိုးတက်လာတယ်ပညာရအထံဇာနာတိပညာရလာပြီဆိုမှဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်လာတယ်အဲ့ဒါလို့နားလည်ပြီဆိုမှညာတော့အထောဒုက္ခဝဟောအဓိပ္ပာယ်နားလည်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရတယ်လို့ဒီအဆင့်ထီအောင်မြုပ်ကိုးပြီးတော့တရားဝဲတွေလုံးကြရတယ်တရားနာကြရတယ် တရားနာတယ်ဆိုတာပညာရဖို့နာတာစစ်မှန်ပဲအေးဒါကြောင့်မို့တင့်တဲ့နေရာရွေးချယ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့နယ်မန္တလေးတရားဝဲတစ်ခုဆိုရင်လမ်းတွေတအားကားတွေတအားသွားတဲ့လမ်းမကြီးကိုတချမ်းပိတ်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဟိုဘက်ကသွားနာမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကများပါပြီ ကားတွေကများပါပြီသွားနာအဲ့လိုသွားတဲ့ထဲလှုပ်တော့ ဘုန်းကြီးတို့ဟောမဲ့တရားတော်မဟောတော့ပဲနဲ့မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တရားပွဲစလိုက်တဲ့အခါစလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးစူးနေတာနော်အဲ့ဒီလိုလေတရားပွဲလဲစလိုက်ရောအကင်းပါတဲ့တရားတကာတယောက်ကတိသွားတယ်အဲ့လမ်းတွေကိုသွားပိတ်ပြီးတော့ကားတွေမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေလမ်းလွှဲလိုက်တယ် ဘုန်းကြီးကတော့မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုလို့ဆိုရယ်ခေါင်းစည်းပေးတာတခြားမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဒီတရားတရားပွဲရွေးချယ်တာမှားတယ် stage show ပဲပြဒီနေရာမျိုးခြိုင်နော်အငိမ့်မဲ့ကဖို့ကောင်းတာတရားပွဲနဲ့မတော်ဘူးဒီနေရာမျိုးမှာအဲ့ဒါလို့ပြောဖို့မပြောလိုက်ရတော့မပြောလိုက်ရတော့မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဆိုတာအကြောင်းအရာပြောင်းပြီးတော့ပฏิရူပဒေတာဝါဒရွေးချယ်ပြီးတော့ ကြီးပွားတွတ်တဲ့အောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုဟောလိုက်ရတယ်ပေါ့အေးအခုလို့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တရားပွဲကြီးဆင်ကျင်းပနိုင်တာဟာလွန်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်လို့မြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းတရားပွဲလုပ်ချင်အခုလို့လွတ်လပ်တဲ့နေရာကျယ်ကျယ်တွေရွေးချယ်ပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမျိုးတွေရွေးချယ်လို့ သူကမှအနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပဲတရားနာလို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအေးချမ်းစွာကျယ်ဝန်းစွာဒီမှာလာနာနိုင်အောင်အစီအစဉ်လုပ်တာဟောသူလည်းကောင်းနာသူလည်းကောင်းအလုံးကောင်းဘက်စုံကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့စီမံချက်ဖြစ်လို့ညီညွတ်မှုကိုတရုပ်ဖော်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်အာတတရားကောင်းတယ်မျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့လောက်ရတစ်ခုပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့တူတူသဘောကျပါတယ် အေးမညီညွတ်တာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ထိုင်းကပါမောက္ခတယောက်ကိုအင်တာဗျူးမှာပြောလိုက်တာ သွေးကလို့ဆိုတာအဲ့ဒီမညွတ်ချွင်းရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကကောဒတဲ့နော်ဥပနာဟာတဲ့အိတ်သားတဲ့ပလာသားတဲ့မက္ခတဲ့ပလာသားတဲ့အိတ်သားတဲ့မစ္စရိယတဲ့ဆိုတဲ့ မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မညီမညွတ်ဖြစ်တာကောင်းတဲ့အခြေခံတူနဲ့တူမေတ္တာအကျဉ်းနာမုဒိတာဆိုတာတွေတူရဲ့အပြည့်တူကိုဘွေမယူဘဲနဲ့လစ်လွရှုနိုင်တဲ့ဥပိ္ပခာဆိုတာရဲ့အဲ့ဒီပြမစုတရားကိုနှလုံးသားထဲမှာကိန်းအောင် လုပ်ပြီးတော့အချင်းချင်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်ချင်းဟာ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းအလွန်သဘောကျတဲ့အလုပ်ပဲသမက်ကညီညွတ်စွာလုပ်တယ်သမက်ကနံတပောတုခောသမက်ကတို့ရဲ့လုပ်ရဟာအောင်မြင်မြင်နဲ့ခြေနှက်เสียကောင်းလောက်ပြည်စီနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲခုကနေ့ညဒါအောင်မြင်မြင်ဖြစ်ပြီလို့ဒီလိုဆိုရမှာပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့မကောင်းတဲ့သွေးတွေတော့ထုတ်ပြစ်တာကောင်းတယ်နော် မကောင်းတဲ့သွေးတွေထုတ်ပစ်ပြီးတော့ one man show hero ဆိုတဲ့အတွေးတွေလည်းမရှိကြဘူးအလုံးဟာစုပေါင်းပြီးတော့လက်တွဲလုပ်မယ်ကောင်းတဲ့အရာမှာကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အလုံးလက်တွဲပြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုစ조사ပြီးတော့မွေးမြူပြီးဘယ်ကိစ္စလုံးလုံးလက်တွဲညီညာဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်မြန်မာပြည်ကြီးတိုးတက်ဖို့ရာအတွက်မျှော်လင့်စရာရောင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာ ကဘာမှာနာမည်ပြက်နေတာကြီးလည်းပဲမြန်မာတွေညီညွတ်ကြတဲ့ဆိုတာမျိုးကောင်းတဲ့နာမည်ပြန်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေစ조사ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုမှလည်းပို့အဆင်ပြေမှာပေါ့ကောင်းပြီအမတ္ထမှာလည်းမမနာကြီးတာတခြားကြောင့်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ဇက်ကိုအခြေခံတယ်ပညာတတ်မှုဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့ မာမာနတွေကြီးတယ်သူဆရာကအစတမနာဆိုတဲ့ဘုရားဂေါရမအပါဝင်တမနာတွေပေါ်မှာအထင်မြင်သေးပြီးတော့မယင်ကြီးတဲ့အပြောမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားက သူ့ရဲ့မာမာနကိုချိုးနှိမ်တဲ့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီး သူ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်သူ့ကိုဆွဲတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီမှာ အနုတ္တရဝိစာစရဏတံပဒါအကောင်းဆုံးသောပညာနဲ့အကောင်းဆုံးသောအကျင့်တရားဆိုတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးတော့အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဝိစာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့စရဏအသိပညာနဲ့အကျင့်ဆိုတာအင်တမတမိုးရှိလို့ ဇာတိဝါဒနဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးဂုတ္တဝါဒတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးမာနဝါဒတွေနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးဒါဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောပြခဲ့တယ်ဟောပြပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာစရဏဆိုတဲ့အကျင့်ဟာ သာသနာတော်မှာတော့အမြင့်ဆုံးအကျင့်ပဲမြတ်စွာဘုရားကဇန်၄ပါးကိုစရဏနေရာမှာထားပြီးဟောတယ် ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အဘိညာဉ်9ပါးအလုံးဒီပညာ10မျိုးကိုတော့ဝိဇ္ဇာဆိုပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေဟာအပ္ပထတို့လက်လန်းမမီတဲ့အဆင့်တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်လန်းမီတဲ့လက်လန်းမမီတဲ့အဆင့်ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့မာနလက်ကြံလေးတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီမာနလက်ကြံလေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိအောင်မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ ဘာဟောလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးသောဝိစာစရဏရဲ့ပျက်စီးချောင်းတရား၄မျိုးဆိုတာရှိတယ်တဲ့ပျက်စီးချောင်းတရား၄မျိုးပျက်စီးချောင်းတရား၄မျိုးဆိုတာဘာလဲအခုပြောခဲ့တဲ့ဝိစာစရဏအဆင့်မျိုးကိုမိအောင်မကျင့်သုံးနိုင်တဲ့အခါကြတော့တဲ့ အချို့တမနာပြမနာတွေဟာဘာလို့ကြလဲဘာလို့ကြလဲလို့ဆိုယတိဘဝပြောင်းကြဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားက တာပတပပိစ္ဆာသာသနတဝိနာတမုခံယတိဟာသာသနာတော်ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဟောထားတာပါဒီနေရာဒီဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတာဝကဖြစ်ပြီး သာသနာတော်မှာကျင့်သုံးရမယ်ကိုချင်းတရားတွေကျင့်သုံးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကအစတမထကျင့်စဉ်ကျင့်လို့ရလာတဲ့အဘိညာဉ်တရားတွေအဲ့ဒါလို့အဆင့်မြင့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အာတဝခရဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ဉာဏ်ထိအောင်အမြင့်ဆုံးအဲ့ဒါလို့တရားတွေရဲ့အဆင့်ကိုမမိနိုင်တဲ့အခါကြတော့ ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အစစ်မမီသည့်အတွက်ကြောင့်လျှော့ပြီးတော့လှုပ်လာကြတယ်ဆိုပါစို့ယဟန်ဘဝဆိုတာအမတမခက်ခဲတယ်ဝိနိသိက္ခာဗုဒ္ဓေအမတများတယ်ဝိနိသိက္ခာဗုဒ္ဓေများသည့်အတွက်ကြောင့်လောကစင်ကြယ်အောင်ယဟန်ဘဝမှာကျင့်မှုခက်ခဲတယ်နေရ20သော9သောသိက္ခာဗုဒ္ဓေထိမ့်သိမ့်မှုဂရေ900ညောသောသိက္ခာဗုဒ္ဓေထိမ့်သိမ့်မှုအလွန်ခဲရင်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယဟန်ဘွားဟာဒီတင်နှုံးသွားပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရတယ်လို့ပဲအန္တရာယ်ကြီးလွန်းအောင်ကြီးတယ်အဲ့တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတဲ့ယသိပဲဝတ်ထာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘဝကတဖြစ်လဲယသိဝတ်ကုန်ကြတယ်ယသိဝတ်လာကြတာအဲ့ဒီယသိဝတ်တဲ့အခါဒါဘာခေါ်တာတော့ဆိုယသိ ရံဘွားဆိုတာခရင်လို့ရသေးဝတ်တယ်ဆိုအတူယူအားကြပြီးတော့ရှစ်ပါးသီလလေးစောင့်တည်ပြီးသူကလည်းယသိငါလည်းယသိနဲ့ဆိုတဖြည်းဖြည်းခက်ခဲတဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုမကျင့်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းယသိဘဝပြောင်းသွားကြအဲ့ဒါလို့ယသိဘဝပြောင်းသွားတာဟာအစစ်မြင့်တဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏကိုအစစ်မမီလို့ပြောင်းသွားတဲ့အတိပ္ပယ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားကအမထကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာအခုလိုဝိဇာစရဏတမ္ပရာဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးသောဝိဇာစရဏပြည့်စုံမှုရဲ့ပျက်စီးခြင်းအကြောင်း၄မျိုးဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်တဆင့်တဆင့်လျှော့ပြီးတော့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုပြောတာအေးတချို့ကဘာလို့တုံးဆိုရင်ခါရီလို့ခေါ်တဲ့ယသိပရိခရာတွေယသိပရိခရာဆိုတာဘာတော့မိပုခုံပုချီ မီးမွေးဖို့ရာအတွက်ရှေးတုန်းကတော့ခုခေတ်ကတော့လွယ်တယ်ပေါ့လေ gas မီးချဘူးလေးယူသွားပြီးရောရှေးတုန်းကတော့အနှစ်သားနှစ်ချောင်းကိုလှုပ်ထားတယ်မီးပုတ်ခုံနဲ့ပုတ်ချီမီးမွေးဖို့အတွက်ဒါတစ်ခုရေထဲဖို့ရေကြရာရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာရစ်စာကိုမှုတဲ့ရောက်မှဟောသမရိသားမြည့်ရဲ့ ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကယသိတွေဆောင်တဲ့ယသိပိယခရာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့စံညစ်ထုံးတဲ့ယသိဘဝပြောင်းပြီးတော့မိပုခုံပုကြီးတို့ရေကရာတို့နော်ရစ်မွေရောင်းမတို့သာမရိသားမြည့်ရတို့ထဘိုးနဲ့ထမ်းပြီးတော့ယူသွားပြီးဘုန်းကြီးဘဝနဲ့ဆွမ်းခံစားရမလွယ်ဘူး လိုက်နိုင်ရမယ်သိက္ခာပုဒ်တွေကလည်းလွန်များတယ်အဲ့တော့တောထဲသွားပြီးတော့တစ်ပင်ပေါ်ကအလိုလိုကြွေကြတဲ့အရွက်တို့အသီးတို့စားပြီးတော့ယသိဘဝနဲ့ပဲတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသွားတာတဲ့အဲ့ဒါလို့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်တော့ခုအနုတ္တရအကောင်းဆုံးသောဝိဇ္ဇာစရဏနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလုတ်ကျွေးအဆင့်သာရှိတယ်တဲ့ ဘာမှမြင့်လာတဲ့အဆင့်မရှိဘူးလှုပ်ကြွေးဆင့်တာဖြစ်တယ်ပေါ့မင်းတို့ဆရာတပည့်ဟာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာစရဏတံပရာအကျင့်ကိုမမီမမီတဲ့အပြင်မှာ အခုပျက်စီးသွားတဲ့ယသိအဆင့်တော်မရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားပြောကြတယ်နောက်ဒုတိယအနေနဲ့ အဲ့ဒီအလိုလိုကြွေကြတဲ့တစ်သီးဆိုတာတွေစားပြီးတော့နေလို့နေဖို့အဆင်မမီတဲ့အခါကျဘာလို့တုံးဆိုသူကြတော့ပေါက်တူးတို့ချင်းနှောင်းတို့ဒါတွေကိုယူသွားပြီးတော့တစ်မြစ်တစ်ဥတစ်ဖုအဲ့ဒါတွေကို တူးပြီးတော့ဒါတွေကိုစားတော့ပြီးတောထဲမှာနေတယ်ရသေးဝနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီရသေးမျိုးကိုကန္တမူလဖလဘောဇနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ် တစ်မြေတစ်ဖူးကိုစားတယ်မီးလွတ်စားတယ်ပေါ့မီးလွတ်စားတော့တယ်မှာအဲ့လိုနေပြီးတော့နေတဲ့ယသိနောက်တစ်ခါတတ္တိယအမျိုးအစားကတော့အဲ့ဒီလိုအဆင့်တောင် မမီသည့်အတွက်ကြောင့်သူကတော့တောထဲမသွားတော့ဘူးရွာနီကုံအနီးနားမှာဘာလို့တုံးဆိုမိနတ်ကွန်တစ်ခုဆောက်တာမိတင်းကုတ်ဆိုရဲအချာကာရဆိုတာ မီးပူဇော်တဲ့နတ်ကွန်းကိုမီးနတ်ကွန်းအဲ့ဒီမီးနတ်ကွန်းဆောက်ထားပြီးတော့မီးပူဇော်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်တယ်မီးပူဇော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်မီးထဲမှာထောပတ်တို့စီတို့ပြားတို့ထက်ထက်ပြီးတော့ရစ်ဒီမန္တန်တွေရွတ်မြမာတွေလှမ်းပူဇော်အဲ့ဒီလိုမီးပူဇော်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ယသိမျိုးကလည်းပဲရှိတယ်တဲ့ဒါလည်းပဲဝိဇ္ဇာစရဏ အမျက်ဆုံးဝိဇ္ဇာဆရဏအဆင့်ကိုမမီလို့ဒီလိုလောက်တာနောက်တစ်ခါနံပါတ်၄ကျတော့အဲ့ဒီအဆင့်တောင်မရောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကျတော့ဘာလုပ်တုံးဆိုအေးရှေ့နောက်တောင်မြောက်လမ်းလေးစုံကြီးမှာအပေါက်၄ပေါက်အရလေးမျက်နှာက ဝင်ထွက်လို့လွယ်တဲ့ပေါက်၄ပေါက်မန္တကြီးထိုးပြီးတော့အရှိဘက်ကလာတဲ့လူတောင်ဘက်ကလာတဲ့လူ အနောက်ဘက်ကလာတဲ့လူမြောက်ဘက်ကလာတဲ့လူတွေခီးသွားတွေအကုန်လုံးပင်မလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရေတိုက်တယ်ဟာတတ်နိုင်သမျှကျွေးမွေးပြီးတော့လူတွေကိုจิตတက်လောက်အောင်အကျိုးပြုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အဲ့လိုအကျိုးပြုတဲ့အလုပ်ကို လုပ်တော့မောမောပမန်းလာတဲ့လူကရေစာလို့ရေတောက်စရာတို့အစင်းသင်း မနက်ထဲမှာဝင်နာရတဲ့ခြေစုတွေဒါတွေကိုသိပြီးတော့ပါရာလေးတွေစွန့်ကြဲသွားကြလှူသွားကြအဲ့ဒီလှူသွားတာလေးနဲ့ထပ်ဝဲထပ်လို့နော်ဒါလေးကိုရင်းနှီးလုပ်ပြီးတော့ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်တိုးချက်ပြီးတော့လှုပ်လာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလှူမဲ့တမ်းမဲ့လူတွေများလာတဲ့အခါကျတော့မနက်ထဲမှာမနက်ကြီးထိုးပြီးတော့လှုပ်ရတာနေပြီအလှငွေတွေအများကြီးရလာတဲ့အခါကျတော့ တခြားစီးပွားရေးတွေပါဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီယသိမျိုးကတစ်မျိုးအဲ့ဒီယသိ၄မျိုးနော်နံပါတ်၁ကပောတဖလဘောဇနလို့ခေါ်တယ်တော်တယ်ထွက်ပြီးတော့သူကသူကြွေကြတဲ့တတိပဲစားမယ်အဲ့လိုကျင့်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်မမီတဲ့အခါကျတော့ကြွေကြတာမဆောင်နိုင်ဘူးအမြင့်တွေအဥတွေတူးပြီးတော့စားပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုမဲ့ရသိတ် တခါအဲ့ဒီအဆင့်အောင်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မိနကွန်လေးဆောက်ပြီးတော့မိပူဇော်တဲ့အလုံးနဲ့ဒီလိုနေတယ်တခါအဲ့ဒီအဆင့်ကိုတောင်မမီတော့ဘူးလူစီကားတဲ့နေရာအရလေးမျက်နှာလမ်းစုံလမ်းခွာမှာမန္တကြီးထိုးပြီးတော့အလူငွေရအောင်ကြိုးစားပြီးနော်စီးပွားရှာတဲ့ပုံကိုမျိုးစွာရသေးမျိုးစွာပေါ်လာတာအဲ့ဒီ၄မျိုးဟာ အမြတ်ဆုံးသောဝိဇ္ဇာစရဏနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံမှုရဲ့ပျက်စီးချောင်း၄ရပ်ပဲဟိုအဆင့်ကိုမမီသည့်အတွက်ကြောင့်အခုလို့လျှော့ပြီးတော့ကျင့်တာလို့ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒါလို့ဟောပြီးတော့အမ္ပတ္ထာရမင်းတို့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်စလုံးဟာဆရာနဲ့တကွာမင်းတို့ဟာအဲ့ဒီဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပရာအစစ်ကိုမပြောနဲ့ ဝိဇာစာရဏတမ္ပရာရဲ့ပျက်စီးချောင်းအဆင့်တောင်ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားပျက်စီးချောင်းအဆင့်တောင်မင်းတို့မိရဲ့လားတဲ့မမိဘူးနော်ဒီအဆင့်တောင်သူတို့မရောက်ဒီယတိအကျင့်မျိုးတောင်သူတို့မကျင့်နိုင်ရဘူးတဲ့အေဒီနေရာမှာအထက်ကရာကရှင်းပြတယ်မြတ်စွာဘုရားကယတိ၄မျိုးတွင်ဒီနေရာခွဲပြထားတော်လဲ အထက်ကထာမှာဖော်ပြထားတာယသိ၈မျိုးရှိတယ်တဲ့ယသိ၈မျိုးဆိုတာအညံ့ဆုံးယသိကစပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သားနဲ့မယားနဲ့ယသိဝတ်တော့ယသိဝတ်ဖဲဒါပဲသားနဲ့မယားနဲ့အိမ်အောင်နဲ့နေတဲ့ယသိမျိုးကတပုဒ္ဒပရိယာလို့ခေါ်တယ်တခါအေးအဲ့ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့မလုပ်လဲ ဒီအသေးကတော့ကိုကိုယ်တိုင်လဲလှုပ်ခြင်းစိုက်ပျိုးခြင်း မလုပ်ဖဲနဲ့လူတွေကစဘာဆိုင်ပြီးစဘာတွေရိတ်သိမ့်ပြီးတိနှံတွေရိတ်သိမ့်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတလင်းတွေကိုလှဲ့ပြီးတော့ဆန်လှခံတယ်ပဲလှခံတယ်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားတယ်အဲ့ဒါကို အုံစာစရိယယသိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယသိနှမျိုးဟာ အခုပြောတဲ့လမ်းလေးခွာမှာမန္တ လေးဘက်တကားရှိတဲ့မန္တကြီးထိုးပြီးတော့လူတွေကိုကြွေမွေအခန့်ပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့အလှကံပစ္စည်းရတဲ့ရတိမျိုးနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်နောက်တတိယရတိမျိုးကတော့ဘာလို့ဆိုအနက်ခိပက္ခိကာမီးနဲ့ချက်မစားဘူးမီးနဲ့ချက်မစားဘူးဒီတိုင်းပဲတိဏ္ဏကိုစားတယ် နောက်တဦးကတော့အတ္တမပကိကကိုယ်တိုင်ချက်မစားဘူးသူများချက်ပြီးသားလူခံပြီးတော့စားတယ်အဲ့ဒါကြတော့အချာကာရမိနတ်ကုန်းမှာမိပူဆိုတဲ့ယသိမျိုးတွေမှာပါဝင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်5ယသိနဲ့နံပါတ်5ယသိကအတ္တမမုဋ္ဌိကာတော်တဲ့ဝင်ပြီးတော့တိခောက်တွေကို ခွာစားဖို့ရအတွက်ကြောက်လက်နဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြောက်တုံးနဲ့ခွာပြီးတော့သူကစားတယ်အဲ့လိုကြောက်တုံးနဲ့ထိုးခွာပြီးတော့တစ်ခေါက်ကိုစားတဲ့ရသေးတမျိုးအေးကြောက်တုံးနဲ့ခွာပြီးတော့စားတာအဆင်မပြေဘူးကြောက်တုံးနေရှားနေရသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မြောက်တယ်လို့ပါဇက်နဲ့ကိုက်ခွာပြီးတော့သွားနဲ့ကိုက်ပြီးခွာစားတဲ့ရသေးကြတော့ဒန္တဝက္ကလိကာလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီကြောက်တုံးနဲ့တစ်ခွန်တွေကိုခွာစားတာရဲ့သွားနဲ့ကိုက်ပြီးတော့ခွာစားတဲ့ယသိအဲ့ဒီယသိနှမျိုးဟာခုနပြောတဲ့တစ်ဥတစ်ဖုကို တူးပြီးတော့စားတဲ့ယသိမျိုးနဲ့အလားတရံတူတယ်အဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုတာနောက်ဆုံးနှစ်ယောက်ကတော့ပဝတ္တဖလဘောဇနာအလိုလိုကြွေကြတဲ့တတိတွေကိုစားရရသိအေးအဲ့လိုကြွေကြတာတတိတွေ တောင်မစားတော့ပဲနဲ့ပန္ဓုပလာတိကပုပ်မသူ့ဟာသူရွင့်ရော်လာပြီးတော့မှကြွေကြလာတဲ့ကြွေကြပြီးသားဟာကိုပဲကောက်ပြီးတော့စားတဲ့ရသေးမျိုးအဲ့ဒါကြတော့ပောတဖလဘောဇနာဆိုရယ်ယသိထဲမှာတော့သူကအဆင့်မြင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ယသိရှင်မျိုးဒီယသိရှင်မျိုးစလုံးဟာ တာပတပပိစ္ဆာသာသနာတဝိနတမုခသာသနာတော်ဆုပ်ယုတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယတိတွေပဲခြံတော့မယ်တဖြည်းဖြည်းယတိပဲရောက်သွားကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပျက်စီးသွားတဲ့အဆင့်တောင်မှမင်းတို့ဆရာတပည့်ဟာ မမှီဘူးတဲ့အဆင့်အမှန်ဆိုတာထားလိုက်ပျက်စီးနေတဲ့အဆင့်တောင်မမှီဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကမေခွန်းထုတ်တယ်အပိနုတွံအမ္ပထ ဣမာယအနုတ္တရာယဝိဇ္ဇာစရဏတံပရာယတန်ဋိတတိသာစရိယောအခုလို့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာစရဏအချင်းမျိုးတွေ ਨੇ မင်းတို့ဆရာတပည့်ရှိနိုင်ပါမလားရှိရလားဆိုမရှိပါဘူးဖေ။ဆိုပြီးတော့သူကသူသူဝန်ခံလာတယ်မမနာကြသွားပြီဒီအဆင့်ကိုသူတို့မမိပါဘူးတဲ့ နောဟိတံဘောဂောရမအစစ်မမိပါဘူးကောစာဟံသာစရိယကောဆရာရောတပည့်တော်တို့တပည့်တော်ဟာဘာမို့လဲဒီအဆင့်ရောက်ဖို့ရအတွက်သူ့ညံလေးနဲ့သူ့အဆင့်နဲ့ဒီကိုလက်လန်းမမိပါဘူးလို့ပြောတာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဝိဇာစရဏအကျင့်ကလည်းအင်မတန်မှအဆင့်မြင့်လာလို့သူ့အနေနဲ့လက်လန်းမမိပါဘူးလို့ ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကမေးခွန်းတွေမေးပြီးတော့အဲ့ဒါလို့အမျက်ဆုံးသောဝိဇ္ဇာစရဏကိုမင်းတို့မင်းမမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းနဲ့မင်းဆရာဟာပဝတ္တဖလဘောဇနာဆိုတဲ့အလိုလိုကြွေကြတဲ့တတိဝတိကိုစားပြီးတော့ချစ်နဲ့ယသိအဆင့်ရော ရှိရလားလို့ဆိုမရှိပါဘူးခင်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအဆင့်မမိဘူးဆိုရင် သူ့ရဲ့တဆင့်နေနဲ့ ကန္တမူလဖလဘောဇနာတစ်မြစ်တစ်ဥကိုစားရတဲ့စားပြီးတော့ကျင့်တဲ့ယသိအဆင့်ရောမင်းတို့မိရလားလို့ဆိုအဲ့ဒီအဆင့်လည်းမမိဘူးဒါဖြင့်မိနတ်ကွန်ကြီးတိဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိပူဇော်နေတဲ့ယသိအဆင့်ရောမင်းတို့ဆရာတပည့်မိရလားလို့ဆိုအဲ့ဒီလည်းမမိပါဘူးတဲ့အေးအဲ့ဒါမမိဘူးဆိုလို့ရှင်တကားလေးပေါက်ပါတဲ့ လမ်းလေးဝမှာဆောက်ထားတဲ့မန္တကြီးနဲ့အလူခံပြီးလာသမျှလူတွေကြွေးမွေးအိတ်ခံတဲ့ယသိမျိုးအဆင့်ရောမင်းတို့ရှိသလားလို့ဆိုတော့မရှိပါဘူးမမနာကြသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ဒီအဆင့်นี่သူတခုမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကဏိကုံချုပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါဖြင့်မင်းတို့ဆရာတပည့်ဟာအနုတ္တရဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏ လုံးဝမမိဘူးတဲ့မမိုံတောင်မကဘူးအပါယမုခဆိုတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်အဆင့်တောင်မင်းတို့မရောက်ဘူးဆိုလိုတာပုံပြက်နေတဲ့အဆင့်တောင်မင်းတို့မမိဘူးအကောင်းမပြောနဲ့နော်အညံ့စားအဆင့်တောင်မင်းတို့မရောက်ဘူးတဲ့ဒါတောင်မှတဲ့မင်းတို့ဆရာတပည့်ကမင်းဆရာကြီးကပြောတယ်တဲ့ ကိုကိုယ်တိုင်ကဒီရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ယသိအဆင့်တောင်မမှီပဲနဲ့မင်းဆရာပောက္ခရတာတိကြီးကလူချားထဲမှာဘာပြောတော့ကေစမုံတကတမနကအိဗာကန္တာဘနုပါတာပစ္စာကတုံးယုတ်တိတမနအယုတ်တိခိုင်းဘတ်တိ အိဗကန္နာမဲညစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညစ်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗန္ဓုပါဒပစ္စာမြမာရဲ့ခြေပမိုးကမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကေစတေဝိဇာဏံပြမနာဏံတန်ခေစာအစင်းမြင့်တဲ့ဗေရကျန္တပြမနာတွေဝိဇာဆိုတဲ့ဗေရကျန္တပြမနာတွေအဆင့်သူတို့ဘာမို့မိနိုင်မှာလဲသူတို့လို့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူတို့ဆွေးနွေးနိုင်ပါလဲဆိုပြီးတော့မင်းဆရာကြီးကဒီလိုရှုတ်ချပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တယ်မဟုတ်လားကြည့်မင်းတို့ဆရာတပည့်ဟာ ကိုကဘာအဆင့်မှမရှိဘဲနဲ့တဝနာတွေကိုခိုင်းပတ်တွေဟောကဒုံယုတ်တွေတမနာယုတ်တွေမြမမင်းကြီးရဲ့ခြေဘိုးကမွေးတာတွေဘာအဆင့်မှ မရှိဘူးလို့ မင်းတို့ရှုတ်ချပြီးတော့ပြောနေတာစော်ကားမော်ကပြောနေတာတွေဟာ လုံးဝ မသိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားအမ္ပထမင်းတို့ဒီလို ပြောခဲ့တာတွေဟာလုံးဝမသိတော့ဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုထပ်ပြီးတော့တေချာအောင်မြတ်စွာဘုရားကရှေးဟောင်းယသိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ ဗေဒကျမ်းတွေကိုရေးသွားတာယသိတွေရေးသွားကြတယ်ဗေဒကျမ်းမြုပ်ယသိ၈ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၈ယောက်သောယသိတွေကသူတို့ကသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ရသွားပြီဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဒီအနေထားမျိုးရှိရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဒိဗ္ဗစကုနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အတတ်ဟောတာအနာကဟောတဲ့စနစ်တွေကိုသူတို့ထုတ်ဖော်သွားတာ ဘေရာကျမ်းနေရေးသွားတာဘေရင်ဟောတယ်ဆိုတာသူတို့စီကလာတဲ့ဟာတွေနော်အနာဂတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ predict လုပ်တာပေါ့ဘာဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်မယ်နဲ့ပြောတာအဲ့ဒီယသိတွေအဲ့ဒီယသိတွေရေးထားတဲ့ကျမ်းစာတွေကို သင်ပြီးအဲ့ဒီယသိတွေကျမ်းစာတွေကိုတဆင့်ပို့ချပြီးသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြောကြတာဝေရာကျမ်းနေဣစု ဣရုဗေဒယစုဗေဒတာမဗေဒဆိုတဲ့ဗေဒချမ်းနေအဲ့ဒီဗေဒချမ်းရဲ့အချမ်းရံနေအဲ့ဒါတွေကိုသင်ပြီးတော့ဗြဟ္မဏတွေကလူထကြီးတွေလုံနေကြတာအဲ့ဒီခက်ကအဲ့ဒီလိုလူထတွေလုံတာဒီယသိတွေဟာယသိတွေရေးခဲ့တဲ့ချမ်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောယုံနဲ့သူတို့ကိုသူတို့စာတကြီးတွေဆိုပြီးတော့ပညာထကြီးတွေသူများရေးထားတာတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြောကြတယ် စဉ်းစားကြည့်လေအခုခေတ်လည်းပဲနော်အခုခေတ်လည်းသူများပြောတာတွေနဲ့ပညာတတ်လုပ်နေကြတာပဲလေစဉ်းစားကြည့်ပဲဆိုရင်နော်ဘာမှ ပြောစရာမရှိဘူးအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဟောတာကိုကိုညံနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုဟောတာဘုရားဟောတာတဲ့တရားကိုသင်ပြီးမာမနတက်စရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးကိုယ်ပိုင်တရားမဟုတ်ဘူးသူများတရားအဲ့ဒါလိုပဲ အခုခေတ်မှာဒေါက်တာကြီးတွေဖြစ်ပါမောက္ခကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ physics တို့ chemistry တို့ဘာတို့ဒီလိုပညာတွေတတ်ထားတဲ့ပါမောက္ခကြီးတွေဒေါက်တာကြီးတွေလည်းမာနကြီးစရာမရှိဘူးသူများပြောတာလိုက်ပြောနေကြတာလေသူတို့တီထွင်တာပါတာမှမဟုတ်တာစာအုပ်ထဲပါတာကိုသင်ပြီးစာအုပ်ထဲပါတာကိုပြောနေကြတာပဲမဟုတ်လားစာအုပ်ထဲဟာဟာတွေဟောစာအုပ်ထဲဟာတွေပြောပြီးတော့ လူထကြီးလှုပ်ပြီးတော့မာနကြီးကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအမ္ပဋ္ဌရုဆရာတပြည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပဲပေါ့သိချာစဉ်းစားကြည့်ကိုပိုင်ညာနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူတီထွန်းတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဆရာကြီးကဘယ်လိုပြောသွားတယ်ဒါဝင်ဘယ်သိဗ္ဗံဆရာကြီးကဘယ်လိုပြောသွားတယ် ਨੇ သူများပြောတာတွေကိုလိုက်ပြောနေကြတာပဲအခုဒီဘေရာကျမ်းနေဆိုတာလေဒီယသိရှိဥရေးသွားတဲ့ကျမ်းပြုယသိရှိဥရေးသွားတဲ့ စာတွေအဲ့ဒီစာတွေကိုဖတ်ရှုပြီးတော့သူတို့ကပညာတတ်ကြီးလုပ်ပြီးတော့ဟိုအထင်သေးဒီအထင်သေးမာနတွေဖြစ်နေကြတာတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဥပမာနဲ့ပြောတယ်မင်းတို့ဆရာတပည့်ဖြစ်နေပုံကိုပြောကြည့်မယ်နော်မင်းဆရာဟာတဲ့မင်းဆရာ ပောက္ခရတတိပုံနာမြို့သားကြီးကကောသလမင်းကြီးကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့လစာကိုစားနေတာ သူ့ရဲ့ပေးစာကန်းစာကို စားပြီးတော့သူ့ရဲ့အခါစားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဘယင်းကပေးတာကိုစားပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာတဲ့ဆိုပါစို့တဲ့ဘယင်းကြီးကရာဇပလိမ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့တိုင်းရေးပြည်ရေးတွေဆွေးနွေးတယ်ဘယ်နေရာစီဆောက်မယ်ဘယ်နေရာဘာလုပ်မယ်ဘယ်နေရာလဲတဲမယ် တိုင်းရေးပြည်ရေးဘယ်နေရာမှာမျိုးကွက်တွေချမယ်ဆိုတာဘယင်ကြီးကမူကြီးမရသေနာပတိတွေနဲ့လွတ်တော်ထဲမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့သွားအဲ့ဒီတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့နေပေါ်နေရာပေါ်မှာတဲ့အောက်တန်းစားလူတယောက်က တက်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးမရှိတဲ့ခိုင်ဘယင်ကြီးထိုင်တဲ့နေရာထိုင်ဘယင်ကြီးပြောတဲ့စကားတွေကိုပြောတာနဲ့သူဘယင်ဖြစ်ပါမလားသူတို့ပြောတာနော်သူဘယင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ သူဘယင်ဖြစ်ပါမလားမင်းဆရာကလည်းအခုလို့ရသေးတွေရေးသွားတဲ့ကျမ်းတွေကိုတဆင့်ပြောပြီးတော့မမာနာကြည့်နေမမာနာတွေရှိနေအဲ့ဒါဟာမှားယွင်းနေတာတခုပဲမင်းတို့ကိုယ်ပိုင်လောက်တာတခုမှမပါဘူးရှေးဟောင်းစာတွေကိုမင်းတို့လေ့လာပြီးတော့ရှေးဒီကျမ်းတက်ရသေးတွေလေ့လာတဲ့အတိုင်းပဲ ရေးသွားတာတဲ့ရေးထားတဲ့အတိုင်းမင်းတို့သင်နေကြတာအဲ့ဒါလို့သင်နေယုံနဲ့ပဲမင်းတို့ကမင်းတို့မာနကြီးမနေနဲ့မင်းတို့မှာအဲ့ဒီရဲ့ယသိတွေရဲ့အဆင့်မရှိဘူးတဲ့ဒါတတိပေးတာနော်မင်းတို့အဲ့ဒီယသိတွေရဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ရေးထားတဲ့စာတွေဖတ်ယုံနဲ့မင်းသူ့အဆင့်ရောက်တာမဟုတ်ဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှင်းရှင်းလေး ဖះတရားဟောတာနဲ့ဖះအဆင့်မှာမဟုတ်တာလေဖះဟောထားတဲ့တရားကိုဟောယူနေဖះအဆင့်မဖြစ်ဘူးသူများရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်တတ်ယူနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကကိုကထပ်ဆင့်ပြောတဲ့လူသားဖြစ်တယ်မာနာကြီးစရာတခုမှမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့ဆရာတပည့်ဟာယသိတွေရေးသွားတဲ့မာမနာဒီဖေရာကျမ်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မာမနာတက်နေတာ သူတို့အဆင့်လည်းမရှိဘူးသူတို့ရဲ့အကျင့်တွေလည်းမင်းတို့မှာမရှိဘူးတဲ့သူတို့အဆင့်လုံးဝမရောက်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအမ္ပတ္ထငါပြောမယ်မင်းတို့ဘယ်လိုထင်တယ်လဲဘယ်လိုထင်လဲအခုပြောတဲ့ဗေဒကျမ်းတွေကို ရေးသားပြုစုသွားတဲ့ယတိတွေဟာနော် ဆံမုတ်စိတ်တွေအလှပြင်းတို့ရေမိုးချို့ဖိလိန်ဗရမ ्या နှရောင်းကြီးတွေဝတ်ပြီးတော့မင်းနဲ့မင်းဆရာလို့နော်အလှပြင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားရတယ်လို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးအဲ့ဒီယသိတွေကဒါမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူးနော်ကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားတာမရှိဘူးသူတို့ကသူတို့ရေမိုးချိုးအလှပြင်တာမရှိဘူးမုတ်စိတ်တွေရိပ်ပြီးတော့အလှပြင်တာမရှိဘူး လှအောင်ပအောင်ဒီလိုလှုပ်တာတွေမရှိဘူးဗရမညာနှရောင်းတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဒီတင်းအောင်တင်းနေဖြစ်အောင်အဝတ်အစားလှလှပပတွေဝတ်ပြီးတော့မင်းတို့ဆရာတပည့်လှုပ်တယ်လို့လှုပ်တယ်လို့ပြန်မင်းကြားဘူးလားတဲ့မကြားဘူးယသိဆိုတာယသိအဆင့်ပဲလေနေတာအခုသူတို့ယသိမဟုတ်ကြောင်းကိုထင်ရှားပြခြင်းလို့ပြောတာမင်းတို့ဆရာတပည့်ဟာအဲ့ဒီယသိတွေအဆင့်မျိုးလုံးဝမရှိဘူးတဲ့ ပြီးတော့အဲ့ဒီယသိတွေဟာဗေဒကျမ်းမြူယသိတွေဟာတည်တည်ချာချာရွေးချယ်ထားတဲ့တလေးစပါးတွေနဲ့ဟင်းမျိုးစုံအောင်ချက်ပြီးသားဟင်းငါးဟင်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့တလေးထံပေါက်ကို စားပြီးတော့နေကြတယ်လို့မင်းတို့ရောကြားဘူးလားမကြားဘူးပါဘူးယသိဆိုတော့တောထဲမှာနေပြီးတောထဲမှာ ဖြစ်သလိုစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေ အခုသူနဲ့သူ့ဆရာကတော့အဲ့တလေးထံပေါက်တွေစာဟနာနေတိုင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားပြောနောက်နံပါတ်3ကအဲ့ဒီယတိသူတော်စင်တွေဟာခါသေးရင်ချီလှပအောင်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးကျအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခုခေတ်ကမ္ဘာအလှမယ်တွေပေါ့ Miss Universe တွေပေါ့ အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူနေတယ်လို့ကြားဘူးလားတဲ့မကြားဘူးမင်းတို့ဆရာတပည့်နေတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဆိုတာပေါ့နော်မင်းတို့ဆရာတပည့်ကဒါတွေကုန်လို့တယ်ဟောအဲ့ဒီယသိတွေဟာလှပ်ပတဲ့မြင်းတွေနဲ့ကထားတဲ့ယထာအဲ့ဒီယထာပေါ်မှာလှန်တန်ကြီးဒီကြာဖို့ကြီးကင်ပြီးတော့မြင်းထားနဲ့ ခန့်ခန့်ညာညာကြီးဟိုးသွားတီးသွားနဲ့ရင်စည်းသွားတဲ့လူရောကြားဘူးလားလို့ဆိုမကြားဘူးပါဘူးတဲ့တခါအဲ့ဒီဘေရာကျန်တဲ့ကျမ်းပြူရသေးတွေဟာပြစ်စင်နဲ့ပြအိုးနဲ့ကျုံနဲ့ဟောကာယံထားတဲ့နန်းတော်ကြီးတွေထဲမှာခိုင်ခန်းတဲ့ အိမ်ကြီးတွေနန်းပြတ်သက်ကြီးတွေဆောက်ပြီးတော့တရှိကြီးတွေကင်ပြီးတော့စောင့်ကြက်နေတဲ့အဆောင်တွေရဲ့အဆောင်တွေနဲ့နေတယ်လို့ရောမင်းတို့ကြားဘူးလားမကြားဘူးခုပေါကရတာတိပုံနာကြီးကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနေတာလေသူကမြို့သားကိုအဲ့လိုလိုနေတော့အဲ့တော့ပြောတဲ့အခါယတိတွေအဲ့လိုနေတာမဟုတ်တော့ မင်းတို့တွေဟာအဲ့ဒီယသိရဲ့အဆင့်လုံးဝမရှိဘူးတဲ့ယသိရဲ့အကျင့်လည်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားက သူတို့ဆရာတပည့်ဆရာကိုပါထည့်ပြီးတော့နှိပ်တာနော်ဆရာကိုပါထည့်ပြီးတော့နှိပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုဒီပောက္ခရတာတိပုံနာကြီးကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုတစ်ချိန်တုန်းကပြောခဲ့တာပဲသူကလည်းနောက်တစ်ခု အဲ့ဒီပောက္ခရတာတိပုံနာကြီးဟာဘယင်ကမျိုးစားခံထားပြီမယ်လို့ဘယင်နဲ့သူနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်တဲ့နေရာမှာထိုင်ခွင့်မပေးဘူးတဲ့ပောက္ခရတာတိပုံနာသို့တော်လည်းအဲ့ဒီပုံနာကအတိုင်ပင်လို့အင်မတန်မှကောင်းတယ်ပေါ့သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်တယ်သူကပညာတတ်တော့သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလှုပ်ရင်အမှားယွင်းကင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့သူနဲ့တိုင်ပင်တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာ သူ့ကိုဘုရင်ကသူ့ရှေ့ကိုဝင်ခွင့်မပေးဘူးသူနဲ့အမြဲတမ်းကလကာချားပြီးတော့မှအပံမဲ့ကြားတာစကားတဲ့တယ်မပြောသူ့သူနဲ့ဘုရင်ကိုဖူးခွင့်မပေးဘူးဘာလို့ဖူးခွင့်မပေးတာတုံးလို့ဆိုတော့ပောက္ခရတတိပုံနာကြီးမှာအတတ်ပညာတစ်ခုရှိတယ်ဘယင်ကစိန်လက်စွပ်ကြီးဝတ်ထားတယ်ဗရမ ्या ကြီးဗရမ ्या နှရောင်းကြီးပန်ထားတယ်ဆိုရင် तू ကအဲ့ဒါကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာဘယင်မင်းကြီးရဲ့ ဒီနားပန်ထားတဲ့နှထောင်းရဲ့အမည်ကိုပြောလိုက်မယ်လက်စွပ်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့လက်စွပ်ကိုမေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရင်ကြီးကချွတ်ပြီးတော့ပေးတော့တာပဲတဲ့အဲ့ဒါချွတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာသူဘာလုပ်ရတယ်လို့သိမသိလိုက်ဘူးဘုရင်ကြီးကချွတ်ပေးလိုက်ချွတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့မင်းကမင်းသားရှိတဲ့ကဟာဘယ်မတော့ငါပရမညာဘယ်မတော့ငါလက်စွပ်ဆိုတော့ တော့ရှင်မင်းကြီးပဲပောက္ခရတာတိပုံနာကိုပေးပြီးပြီဆိုတဲ့အခါငါဘာလို့ပေးလိုက်တာတော့ငါဘာလို့ပေးလိုက်တာတော့စဉ်းစားလို့မရခုခေတ်လည်းရှိတယ်မို့လားဆေးနဲ့တို့ယူသွားတာတွေပါရှိတယ်မို့လားသူလည်းအဲ့လိုဆေးနဲ့တို့တဲ့အတတ်ပညာမျိုးသူ့မှာရှိတယ်ဆေးတို့သွားရင်အတို့ခါတဲ့လူကဘာမှမသိလိုက်တော့ဘူးရှိတာခုံပါသွားနော်သူကလည်းအဲ့ဒီအတတ်ပညာရှိတော့ဘီရင်ကြီးကသူ့နားလာခွဲမပေးဘူးတိုင်ပင်စရာရှိရင်တိုင်ပင်တောင်သူ့ကို မျက်စိရောက်မလာရဘူးအဲ့လိုဖြစ်ပါများလို့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအမ္ပဋ္ဌတောင်မသိဘူးဘယင်နဲ့ပေါခရတာတိပုံနာပဲသိတယ်တိတ်ရှို့ဝဲတဲ့ top secret ပေါ့ထိတ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက်ကြီးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသိနေတာဆိုအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဒါတွေကြောင့်မင်းမင်းဆရာကိုဘုရင်ကသူ့ရှေ့တောင်လာခွင့်မပေးဘူးနော် အဲ့ဒါလို့ထုတ်ဖော်ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ကိုစိန်ခေါ်လိုက်တာအေးမင်းတို့တန်တရားရှိတယ်ငါပြောတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့တန်တရားရှိတယ်မေးခြင်းတပါဆိုလာခဲ့မင်းတို့မေးတာငါဖြေမယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းတော်ကဆင်းပြီးတော့ဇင်းညံထလမ်းလျှောက်တယ်နော်သူနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အချိန်ကသူကနေ့လေချိန်ရောက်သွားတာနေ့လေချိန်ရောက်သွားပြီးတော့စကားတွေက သူလှုပ်ရင်းကိစ္စကတော့ဘုရားရသော်ဘုရားကြော်တဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်သူစုံစမ်းမှုလာတာစုံစမ်းမှုလာရကနေဘေးချော်ထွက်ပြီးတော့တာကဝင်မင်းတွေဆဲလို့ဆဲရန်လို့လို့လုံနဲ့ရသော်ဘုရားကို ပုတ်ချလို့ချနဲ့သူ့လုပ်ငန်းတွေကလမ်းချော်လာလမ်းချော်လာပြီးတော့နေတော်တော်စောင်းသည့်ထီအောင်ရောက်သွားတာပေါ့သူက12နာရီကနေပြီးတော့ညနေအချိန်လောက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာ သူလာရင်ကိစ္စအတွက်စုံစမ်းလို့လွယ်အောင်လို့ရသော်ဗျာခန္ဓာကုရိတိုက်ကဆင်းပြီးတော့ဈဉ္ညံထွက်ဈဉ္ညံလျှောက်တယ်ဈဉ္ညံလျှောက်ပြီးဆိုတော့မှသူကဗေရင်ကျမ်းကမှလာတဲ့32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိမရှိလိုက်ပြီးကြည်တာအဲ့ကြတော့သူဗေရင်ကျမ်းကနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့အင်္ဂါရက်တွေအားလုံးဟာညီညွတ်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာသိရသူမမြင်နိုင်တာနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော် တခုကတော့တွေးတာကြည့်တော့တခုကရှာအဲ့ဒီနှစ်ခုကို तू မမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားက तू မြင်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဖန်ဆင်းပြတယ်မြတ်စွာဘုရားရှာကအင်မတန်မှကြီးတယ်တဲ့ပါပါလေးရယ်ရှာကိုထုတ်ပြီးတော့မျက်နှာအုပ်လို့ရတယ်တဲ့နော်ဟိုဘက်နားဒီဘက်နားတဲ့ကိုရှာလေးကိုလိတ်ချုံပြီးတော့ဟိုဘက်နားနှိုက်လို့ရတယ်ဒီဘက်နားနှိုက်လို့ရလောက် မြတ်စွာဘုရားရှာတော်ကအမတ္တမပါလွားတယ်ဒါထူးချမ်းထူးဆန်းတဲ့အနေထားတစ်ခုပဲတမန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့တမန်လူရှာလို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရှာကြတော့အထူကြီးမဟုတ်လားရှာကြီးအထူတော့အင်္ဂလိပ်စာမပြီလို့အဲ့ဒီမှာနေဦးသီးစားတဲ့လူကစားထူတာထူတာပဲနော်ရှာချစ်တန်နေနဲ့ချစ်ထူတာထူတာပဲမြတ်စွာဘုရားရှာကြတော့အမတ္တမပါတယ် ပါပြီးတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တယ်ဒါမဟာပုရိသလက္ခဏာအဲ့ဒါကိုပြမှမြင်ရတယ်အဲ့ဒါလို့ကြည့်လိုက်တော့30သောမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေကတော့မြင်လွယ်တယ်ဒီနှစ်ခုမြင်ရခက်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလမ်းလျှောက်ပြရင်းကနေ32ပါးသောမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေအကုန်ရှင်းရှင်းကြီးမြင်ရတဲ့အခါမှာသူကဆုံးဖြတ်တယ်။အော်ဝေရာကျမ်းနေနဲ့ကြိုက်တယ်။မဟာပရိသလက္ခဏာတွေအပြည့်အဝရှိတယ် ကြော်တဲ့တိုင်းလဲဟုတ်တယ်တော်ပါပြီတယ်ကြော်တဲ့တိုင်းလဲတော်တယ်မှန်ကန်လို့တကယ်ကြော်တာပဲအရှိတိုင်းကြော်တာပဲဆိုတာကိုသူမှတ်ချက်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဘုကိစ္စမယံဘောဂောရမဘုကရဏီအရှင်ဂောရမကျွန်ုပ်တို့အလုံးများပါတယ်ပြန်မရစေနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ကြမှာပြန်သွားတယ်လာတော့ကတော့မောင်းတင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုခုပြန်တော့ခက်ကုတ်ကုတ်လေးပြန်သွားရှာ တ်ကုတ်ကုတ်မာမနာတွေကျိုးသွားပြီပြန်သွားတယ်သူ့ဆရာကြီးကမျိုးကနေထွက်ပြီးတော့ပြင်မဲ့ဥယျာဉ်ထဲကနေစောင့်နေတယ်သူ့ကိုလွှတ်လိုက်တာက12နာရီလောက်ကလွှတ်လိုက်တာအခုဒီကောင်ပြန်လာတော့တော်တော်လေးနေဆောင်သွားပြီသူ့ကိုစောင့်နေတာစောင့်နေတော့ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကမေးတယ်စီးပြီးတော့ဘယ်နဲ့လဲဟိတပည့်မင်းဟုတ်ကြားတဲ့အတိုင်းကြောတာဟုတ်ကဲ့လား အရေးချင်းတွေရောပြည့်ရလားမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေရောအကုန်စုံရှိရလားတို့ဝေရာကျမ်းနဲ့ကြိုက်သလားဆိုတာတွေမေးတော့ကြိုက်တဲ့အကြောင်းအကုန်လုံးပြန်ပြီးအစီရင်ခံအဲ့ဒါလို့အစီရင်ခံပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ကြော်တဲ့အကြောင်းကြော်တဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်မင်းစကားစမြည်ရော ပြောခဲ့ရလားဆိုပြောခဲ့ပါတယ်ဘာတွေပြောတုံလို့ဆိုတော့သူကရောက်ကြတဲ့ကကြွဆောင်ဆောင်လုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုစော်ကားမော်ကားပြောတာတွေအကုန်လုံးအစီရင်ခံရတယ် အစီရင်ခံတော့ဆရာကြီးကမျက်နှာကြီးရဲလာပြီးတော့စိတ်တွေဆိုးစိတ်တွေဆိုးပြီးတော့မင်းလိုအောက်တန်းကြတဲ့ပညာရှိမျိုးမင်းလိုအောက်တန်းကြတဲ့ဝေရာကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမင်းလိုအောက်တန်းကြတဲ့လူမျိုးရှိမှရှိရသေးတယ်မဟုတ်တာတွေမင်းစောစောကားကားတွေမင်းသွားပြောတယ်သွားပြောလို့ ငါတို့ကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ယဟန်ဂေါရမကရှုဝဲချက်တွေဖော်ထုတ်ပြီးငါ့ကိုလည်းပုတ်ချတယ်မင်းဟာ တော်တော်ယုတ်ညံ့တဲ့အကောင်ပဲဒီလိုယဟန်ဂေါရမကိုစော်ကားတာမင်းသေးရင်အပင်ငရဲကြနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့စိတ်တွေဆိုးပြီးတော့ဆရာကြီးကခြေထောက်နဲ့ထကန်တယ်သူနော်အံပဋ္ဌကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ခြေထောက်နဲ့ကန်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲမြတ်စွာဘုရားစီကိုသွားတော့မယ် သို့တော့အချိန်ကတော်တော်လေးနောက်ကျသွားပြီနေဝင်ကနေ့အချိန်ဖြစ်သွားတော့အဖော်လိုက်လာကြတဲ့ဗြဟ္မဏတွေကဝိုင်းပြီးတော့တောင်းပန်ကြတယ်ဆရာကြီးခုချိန်အချိန်မရှိတော့ဘူးနောက်ရက်မှသွားပါဖျားစီကိုသူကချက်ချင်းလာခြင်းနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာဆရာကြီးမသွားပါနဲ့နောက်ရက်မှသွားပါလို့ချိန်လင့်သွားပြီဆိုမြို့ထဲပြန်ဝင်ကြတယ် ပြောင်းဝင်ပြီးတော့မိရှုတွေမိတိုင်တွေထွန်းညချက်ပြုတ်အနေမိုးလင်းတာနဲ့စောစောကြီးထပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနဲ့အိဆာနေငလတောအုပ်ကြီးတွေကိုသူကိုယ်တိုင်သွားတယ်သူကိုယ်တိုင်သွားတဲ့အခါခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမထကသူ့ယထာကိုမောင်းပြီးတော့သူနဲ့ယထာတူတူစီးရတယ်အခုဒီနေ့တော့ခြေချင်းလိုက်ခိုင်းတဲ့ဓံပေးတယ် အမထကိုဆရာကြီးကယာရုချလိုက်တယ်ချပြီးတော့နောက်ကနေသူများတွေနဲ့ထူလိုက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းဝင်းနဲ့မဝင်ခင်အပြင်ဘက်မှာပဲစီးလာတဲ့ယထာကိုရပ်တန့်ပြီးခြေချင်းလျှောက်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးကျေးနှုတ်ခွန်းဆက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကဲခတ်တယ် ကဲခတ်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးသူမဟာပုရိသလက္ခဏာတွေကိုရှာကြည့်ရှာကြည့်တဲ့အခါတွေ့တယ်ရှုပ်ဝက်နေတဲ့နှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပြဖန်ဆင်းပြတော့အဲ့ဒါလည်းတွေ့လိုက်ရတော့သူခြေနှက်သွားပြီ မေးတယ်ရှင်ဘုရားမနေ့ကတပည့်တော်ရဲ့တပည့်လူငယ်တွေနဲ့အတူတူလာသွားပါသလားအေးလာသွားတယ် အရှင်ဘုရားလာသွားတော့ဘာတွေများပြောကြသေးတုံးစကားပြောတော့စကားများပြောဖြစ်လားအေးပြောဖြစ်တယ်ဘာတွေပြောတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းအကုန်ပြန်ပြောတာအမထနဲ့သူနဲ့အခြေတင်ပြောတဲ့အကြောင်းတွေအကုန်ပြန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီကောင်သိမ့်မိုက်ပါတယ်ဒီကောင်သိမ့်မိုက်ပါတယ်အမထဆိုရကောင် မလိမ္မာပါဘူးဒါကြောင့်မို့ ရှင်ဘုရားသီးခံတော်မူပါခွင့်လွတ်တော်မူပါဆိုတော့ရသော်ဘုရားကဒုက္ခိဟောတုအမ္ပထောမာနောအမ္ပထလူလင်ချမ်းသာဒုက္ခရပါစေဒါတုံ့ပြန်တာပေါ့နော်ရသော်ဘုရားကိုကြော့ဝန်ချတောင်းပန်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားချမ်းသာစေလို့ပဲအဲ့လိုပြောလိုက်အဲ့တော့ဘောဂရတတိယဗေရာကျမ်းနေနဲ့တိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အင်္ဂါယုတ်တွေကုံအကဲခတ်လိုက်ရတဲ့အခါခြေနှက်လောက်တဲ့အနေအထားရှိတော့ အင်မတန်မှဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရိုးရိုးကြိုးကြိုးတပည့်တော်တို့အိမ်ကိုအခုဒီကနေ့တပည့်တော်ကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့အိမ်ကြွပြီးတော့ဆုံးဖုံးမိတော်မူပါဆိုပြီးတော့ပင့်သွားသူတို့အိမ်ပြန်သွားမြတ်စွာဘုရားအချိန်တန်တော့တပိတ်သင်္ကန်းနဲ့လဲလဲပြင်ဆင်ဝတ်ယုံပြီးတော့ပောက္ခရတတိရဲ့အိမ်ကိုကြွသွားတယ် ဟိုလဲရောက်ရောကြာကြာနာနာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ဆွမ်းနေဟင်းနေနဲ့ဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုဆွမ်းလုံကျွေးပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရသော်ဘုရားကပေါခရတတိပုံနာကို တရားဟောတယ်ဟောတဲ့တရားကိုတော့ဘာတရားဟောတယ်ဆိုတာကိုအမည်လောက်ပဲပြထားတယ်ဒါနကထာတဲ့လူချင်းတန်းချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရသော်ဘုရားဟောပြောတယ် တီလကထာ ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေဟောပြောတယ်အဲ့ဒါဟောပြောပြီးတော့ဒါနနဲ့တီလရှိရင်ကောင်းရတက္ကတိဘုံ ရောက်နိုင်ပါတယ်အဲ့ရောက်တဲ့နေရာဟာဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာရှင်းပြတဲ့တက္ကကထာအဲ့ဒါလို့ကုသကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုးမဲ့မဖြစ်ဘူးအခုလို့ချမ်းသာဒုက္ခများတဲ့ဘုံမျိုးကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဟောကြားပြီးတော့ ကာမနာအာရိနဝကထာကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်တွေကာမဂုဏ်ဆိုတာအမတမတူတောင်းတယ်အိမ်မထက်ကပစ္စည်းလိုပဲငှားထားတဲ့ပစ္စည်းလိုပဲဘာသားမကြံတဲ့အမဲရိုးလိုပဲဘာမှဒီဘဟုဒုက္ခဘဟုပါယတာဒုက္ခတွေသာများတယ်ပင်မမှုတွေသာများတယ် ตายဝဲအလွန်နီးတယ်အပြစ်များတယ်ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကသဘောပေါက်နားလည်လောက်အောင်ဟောပြောပြီးအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုစွန့်ပင်လိုက်တဲ့အခါမှာကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဟောပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟောပြောပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုဟောလိုက်တော့ မြတ်စွာဘုရားကသဘာဝတရားတွေကို ရှင်းပြီးတော့အခုလိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်အဆင့်တွေကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါအာထက်တရောဖြစ်လာတယ်စိတ်ထဲမှာကျေနပ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ကျေနပ်လာပြီးစိတ်အားတွေတက်လာပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသစ္စာ၄ပါးတဲ့တာမုတ်ကံတိကဒေသနာလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရောကိုရိုင်းညာနဲ့သိထားတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာ ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ခြင်းအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတာတန်ခိတေနပိစုပါရနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသမှုရိယဆိုတဲ့တဏှာတဏှာနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့ကိလေသာကိလေသာတွေတွဲဖက်လာတဲ့ကံတရားဒါတွေရဲ့ကံကိလေသာတွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်လာတာလို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမှုရိယ တန်တရားထဲမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာနှစ်ခု ရှင်းပြပြီးတော့ဥဘိဏံအပ္ပတိဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမှုရိယနှစ်ခုစလုံးချုပ်တဲ့နေရာဟာမဖြစ်တော့တဲ့နေရာဟာဒုက္ခនិရောဓနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်လို့ရှင်မဂ္ဂင်၈ပါးအချင်းတရားကိုကျင့်ရမယ်ဆိုဒုက္ခនិရောဓဂ ामि နိပฏิပဒါဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့จิตမုံจิตနည်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မြတ်စွာဘုရားပောက္ခရတတိပုံနာကြီးကိုဟောလိုက်တာအေးဟောလိုက်တာနဲ့သူဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးဓမ္မစကုလို့ဆိုတဲ့သောတပတိမဉဏ်ရသွားတယ်တရားအမြင်တစ်ခုရသွားတယ်အဲ့ဒီတရားအမြင်ရပုံတွေကယံကိဉ္စိသမုဒိယဓမ္မံတပ္ပတံနေရောဓဓမ္မံ ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့အရာမှန်သမျှချုပ်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုတဲ့အစစ်မြင့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိရှိပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်။ယံကိစီသူရိယဓမ္မသဗ္ဗတာနိရောဓဓမ္မဆိုတာအစစ်မြင့်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရတာ။အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရမှလုံးဝချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိရောဓလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင် အဲ့ဒီအာယုံပြုတဲ့ပညာမျက်စိပေါ်လာတာဓမ္မစက္ခုလို့အဲ့ဒီဓမ္မစက္ခုပေါ်လာလို့သောတပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုဥချပြီးတော့အဘိက္ခန္တံဗန္တိအဘိက္ခန္တံဗန္တိအမတန်ကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်းလိုက်တာတပည့်တော်လမ်းမနေတာကိုလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲဖုံးထားတာတွေဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲမှောက်ထားတာကြီးကို လှံပေးထားသလိုပဲတပည့်တော်ဟာရှင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုသိမြင်ရပါပြီဆိုပြီးဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ဝယ်စိကတ်တဲ့ဥဥပဒကအဖြစ်မှတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြီးတပည့်တော်ရဲ့တပည့်အားလုံးဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်။ပောက္ခရတာတိအမျိုးပောက္ခရတာတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှန်သမျှအကုန်လုံး ဘုရားဘာသာဝင်နေအဖြစ်အတိမပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ရှောက်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှောက်တာရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာအဲ့ဒီလမ်းခရီးကိုကြွတာဟာခုပောက္ခရတာတိပုံနာအခုလို့တရားတို့တရားမြတ်ရသွားမှကိုမြင်လို့ကြွရောက်ပြီးတော့ဒီပုံနာရဲ့အကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီထဲမှာဈာညက်ပြီးတော့ပါလာတာတော့မာမနာအလွန်ကြီးတဲ့ အမ္ပထထိုအမ္ပထရဲ့မမနာတွေကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်သို့သောအမ္ပထလူလင်အကျွတ်တရားရတယ်လို့တော့စာထဲမှာမှတ်တမ်းမရှိဘူးမမနာအလွန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မာနကင်းပြီးတော့သွားတယ်ဘောခရတာတိပုံနာကြီးကတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါဟာလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ် အေးတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟာတတဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ယခုလိုမနာမနေတတ်တော်80အရွယ်ထိသည်တိုင်အောင်45ဝါကာလပတ်လုံးလောကသားတို့အကျိုးအတွက်ကျိုးပန်းအထောက်တော်မူခဲ့တယ်ဆိုတာအမတမထင်ရှားလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဂုဏ်တော်ခြေဆုတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင် ကိုရောမြတ်ကို ကြည်ညိုလေးစားစွာဗုဒ္ဓနုတ္တိတရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာဘေးရန်กว่า ချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသွန်ငါဖြံသွန်ငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်း ကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းမေတ္တာရည်ချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းမာသက်ရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေလူရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိချမ်းမာသက်ရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေလူရ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 မနောတရတိမြမြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသော ကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြူဝံပုံလူလျက်ကြည်နုပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကဏကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်ပြံပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည် ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လည်၍နေကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓု